Paloma. Hoje estou enfrentando o Vega do Melocotão nas ranqueadas. Confira o vídeo até o final. É isso aí! Round one. Fight! Fechando os portões pra luta! Mas esse vagabundo tá difícil. Deixa eu segurar ele aqui. Nossa! Deixa eu dar uma oportunidade pra poder pegar ele aqui. Essas garras dele é foda. Ele é né? rápido. Fica lá! Ixi. Nossa! Meu, pra eu ganhar aqui, tem que ir pra cima. Continuar. Surprise, motherfucker! Cala! Nem pra ter morrido! Vai! You win! Ó, oh, morreu com todo suado do peito do Zangief. Não foi fácil esse Vega. Round one. Fight. Ah, começou com essas garras, né? pra perto. Meu, é ruim essas garras do Vega. Olha. Pra eu chegar perto. Olha. Socorro! Puxa vida! Desse jeito eu vou morrer. Mas que coisa. Só tem um risco eu de vida. Sou strong. <laughs> Não, agora tem que ser sério. Calma. Meu, esse Vega não tá fácil. De verdade. Oh! Chega, né, amigo? Nossa. Tem nem graça. Vai dançar um pouquinho, vai, Vega. Deixa eu jogar aqui, vai. Nossa, vou morrer desse jeito. Ah. Exato. Ó. Vamos. Desempate. Round one. Fight. Fight! Cateta aqui. Errou! que coisa! Toma, porrada! Tudo por causa dessas garras. Olha. Toma! Ele é rápido. Ele não quer nem dançar as castanholas. Só fica com essa lança aí, com a garra, sei lá o que, que é isso. Oh, Toma! colega. Está ferrado. Chega, né? Para de defender um pouquinho. Oh! Saiu. Toma aí o agarrão. Foge não. Gato. Ah, não! Puxa vida! Me deixa! Ah, não. Pessoal, eu continuei nas ranqueadas e veio o mesmo jogador. Eu preciso ganhar essa agora. O cara joga bem de Vega. Mas também ficar só com essas garras. Ficar aqui esperta. Levar como um treino aqui. Toma. Fica aí. as garras dele. Agora eu quero ver o que, que ele vai fazer. Ah, só falta um risco pra você agora! Sai. Tô esperando, vai. Paciência. <laughs> Coração na mão. Round two. Salvar o Zangief aqui. Toma! Eita, aqui. agarra. How dare you? Oh! Como pode? Chega de defender, cara. jogando bem. Não para. Vai tá mais sangue. Eita! Aí não dá, né? Então, acha... Ih! Não deu certo. Final round. Fight. Tem que salvar o Zangief aqui, pessoal. Torçam por mim, tá fácil. Fica quieto! Chega! Vai morrer! Vai, chegar. Morre! Foi fácil, gente. You win. Mó tensão. amigo. Round one. Fight! Agora pra cima. Puxa vida, e quando erra assim não dá, não tem jeito. Que raiva. Toma! Logo! Vá, outro pilão! Uh! Round two, Fight! Olha, fugindo, né? Vem aqui! Toma! Eita! Chega com essas garras! Puxa vida. Tem que acabar com isso logo. Toma, pilão. Chega. Ó o agarrão. dash. Acaba logo. Não foge, não. Ai! Morre! <laughs> O herói levanta! You win! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Então, até mais! Tchau!